Tapi yang saya selangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia. Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sambil kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia. Tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antri kan imigrasi kan. Saya ikut jalur orang Indonesia. Sama jemaah ada rombongan datang petugas imigrasi, ngapain kamu di sini? Sana sana kamu di sana sama orang Arab, sama orang Arab. Saya ikutin, saya pergi ke sana sama orang Arab. Sampai bertemu dengan kawantar imigrasi, diambil paspor, lihat. Kau Indonesia, ngapain kamu di sini? Pak, ya kau serba salah. Yang tadi suruh ke sini, Bapak di sini kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dia lihat baca namanya Arab. Terus ini gimana ini? Tanya paspor Arab ya. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Yang benar dari mana? Dari Indonesia. Masa dari Indonesia mancung. Tapi subhanallah karena sering bola balik pulang kampung kemudian silaturahim orang tua bersama jemaah sambil di bandara sudah kenal saya sudah sering tapi Alhamdulillah wallahi nikmat Indonesia berkat saya jadi warga negara Indonesia anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia saya bisa ke Palestina